bago ang lahat ay magandang, magandang, magandang, magandang gabi po sa atin. Uh, ngayong gabi ay time check po muna tayo. Time is 10.12 12. Yan. 10.12 ng May 24. Sunday 2020. Itong video na ito ay hindi po para sa akin hindi para sa akin na para umangat ako o magpasikat kundi gagawin ko itong video dahil naipangako ko sa isang tao uh, naipangako ko sa mag-ina na hindi ko naman po totally nakilala kilala ko lang siya sa isang Facebook page na group sa isang group ng coins.ph, paymaya and gcash Nangako ako sa kanya, nagagawan ko siya ng video. Uh, hindi ko na maalala kung kailan yun. Dapat nakagawa na ako eh. Pero siguro, I'm not mistaken, mga May 17 or 18 na nagkakilala kami. Pero, nagkakilala kami dahil doon sa page na yun. Doon sa group na yun. Um, nagkakilala kami kasi nagpost post po ako doon sa page na yon na ako ay magpapaload dahil gawa nga pong quarantine. Ito po si, nakilala ko po si ate sa isang Facebook nga po, sa isang group na ang pangalan po niya ay si Ate April San Joaquin. So, Ate April, Uh, ito na nga po yung pinangako ko, 'di ba? Sabi ko sa iyo na gagawa ko ng video kasi naawa ko kay baby akala kasi napakasimpleng sakit lang yung meron si baby mo so nakita ko yung mga nakita ko yung mga <clears throat> yung mga binigay mo sa akin pinaward mo mga photos ni baby pati na yung yung video na nag na, na nagsisisyo siya na naninigas yung katawan niya kapag sumisige. So, ayun. Ito na ate. Sana maraming makapansin. Sana makatulong po ako sa kahit papaano sa gagawin kong video ito. Dahil nga po, alam natin na mayroong pandemic, mayroong COVID-19, at lahat talaga is nangangailangan pero kung ako po ay kung kung may pera lang ako, bakit hindi? Tutulong po ako. Kaso pare-pareho po talagang wala. Pero sana itong video na ito or sana ma-appreciate ng mga tao or tag, or maging sila man din ay mahabag para kay baby para kay baby Janril Nagkakilala po kami ni Ate April, yun nga po sa isang Facebook. Yun nga po, yun, eh, nanghingi nga po ako ng load at nagpapaload po din siya. So, which is 50 pesos. Nihingi kong load para nga nga po sa grocer. So, nildan nga po niya ako at binalikan ko. Binalik ko rin naman din po sa kanya na may tubo. Pero yun nga po is may scam nga lang po siya sa halaga 100 50 pesos. Siyempre kahit pa paano yung 150 pesos na yun eh. Kahit maglakad ka buong maghapon dyan, hindi mo na makikita yun. Diba? Pero yung 150 pesos na yun, siguro yun yun siguro tubo na din niya sa pagiging seller niya sa naglo-load po siguro tubo niya na po yun pero na-scam lang siya yun, doon ko nalaman kung ano po ba talaga ang sakit ni baby. Na <clears throat> na-diagnose po siya ng isang meron siya sakit na congenital hydrocephalus. Yan. Yan po ang sakit ni baby ni Ate April. So, sana po itong video na ito eh, may makapansin. At may mga conversation din po kami ni Ate April na makikita niyo at ilalagay ko ho dito. Pati na rin po yung si Baby Janriel na inaatake ng may sakit niya na seizure. Eh, ilalagay ko rin ho dito upang makita niyo. Nabang pinapanood ko yung video na yun, eh, yung baby is naninigas. Naninigas si baby. Tapos, tumutulo lang yung luha tumutulo lang yung luha ni baby na wala magawa si ate April tapik-tapik lang niya natapik niya nakausap niya kinakamusta niya or oh, baby bakit ganyan siguro hindi ko alam eh hindi ko kasi naiintindihan yung salita nila pero pagkakaalam ko sa ate April ay taga Naga siguro ah, ilalagay ko na lang po dito kung taga saan po sila kung taga saan sa Ate April. Kaya Ate April, uh, ah, pray ka lang lagi kay God. Kaya mo yan, kaya yan ni baby. Si baby malakas, lalaban yan. At lumalaban yan para sa inyo, para sa iyo. Kaya fight lang. Alam natin na may pinagdadaanan ang buong mundo. malalagpasan natin ito at April. Yan, fight lang, ha? Okay. So, sa lahat po na nakakapanood po nito or mapapanood po itong video na ito, ah, uh, ito po ang contact number na at April, pati na rin po sa mga gusto mag-donate po sa kanya. Kahit papiso-piso, siguro 20, 50, ganyan. Napaka malaking bagay na rin po yun para kay baby, para pambili po ng pangangailangan. Kasi po, sito si baby, baby Jan Relis. Kailangan ng 35,000 pang opera na meron pong bakal dito ewan ko bakal na sa chan na yun ay barado so uulitin daw po yun uulitin kailangan ulitin kasi gawa nga pong barado so hindi ko po alam kung paano ang ano niyan dyan sa sakit na congenital hydrocephalus kailangan po niya ng 35,000 pesos pang opera kaya sana guys, please, tulungan po natin si baby, baby Janriel, na siya ay maoperahan na din. Uh, para maging maayos na rin yung kalagayan niya. Alam, hindi man nagsasalita si baby, alam natin may masakit sa kanya. May nararamdaman siya na hindi niya masabi na iniiyak na lang niya. So, ako bilang isang magulang, nararamdaman ko yung nararamdaman ko yung yung bigat na nararamdaman ni Ate April. What if kung kung yung sitwasyon niya is nasa sitwasyon ko. What if kung yung kalagayan niya ay kalag, kalagayan ni baby niya, baby general ay kalagayan din ng mga anak ko. Hindi ko rin alam kung saan ako pwedeng hugot ng lakas, napakahirap napakahirap po siguro makita mo yung anak mo na nahihirapan na wala kang magawa uh, nananawagan po ako sa lahat tulungan natin si baby Genevieve na makarecover maoperahan na rin po as soon as possible tulungan po natin si baby Genevieve nananawagan po ako kay Miss. Nananawagan po ako na sana mapansin po sana itong video na ito para kay baby Janril. Hindi ko siya kaano-ano or wala kami kahit na anong connection na magkadugo pero nararamdaman ko yung sakit, yung bigat na nararamdaman ni Ate April malaking tulong po yun para kay baby Jan. Sana take ito na po yung pinangako kong video para sa iyo para kay baby na dapat talagang matagal ko nang nagawa Ikaso, hindi wala sa time maingay, gulo ito yung perfect timing na magawa ko ng video si baby dapat ko sana hindi ko na ito gagawin pero laging sumisigis sa isip ko na gawin mo, gawin mo, gawin mo ito lang wala akong kasiguraduhan kung mapapansin ba ito pero go lang subukan natin na tulungan si Baby Janril. Kaya Baby Janril, laban ka lang ha. Kapit ka. Maraming tutulong sa iyo Andyan si Papa God. Gagabayan ka niya lagi. Malalagpasan mo ito. Fight lang. Okay? Bye. Thank you guys. Ay sakin at ang puso't isip ko sana'y Iyo iyonin ang tinig At maramdaman mo sana ang pag-ibig sa'yo Isasayangin ang pag-ibig na inalay mo At handa ko pong baguhin ang lahat-lahat sa